аға сізді нұрлан аға деген дұрыс па әлде нұрлан сізді ұстаз деп те айтып жатады нұрлан байжігітұлы деген дұрыс па екен қазіргі заманға сай атамыз қазақ дін жолындағы адамды молдеке емеке деген ғой ә, сол үшін шығар халықта қызмет жасаған адамға риза болған балаға молда бол деп бата берген содан емеке дегеніңіз дұрыс шығар енді <laughs> жақсы аға келістік онда сізді ә, әлеуметтік желіде тіпті ел арасында тиктокер молда деп те айтып жатады ә, бізде енді фейсбукта жаңағы саясатқа құмарлар отырады дейді тырнақшаның ішіндегі данышпандар отырады дейді бір инстада бір танымалдыққа ұмтылған адамдар отырады деп айтып жатады ғой жалпы жастардың арасында тиктокты неғып жүрсіз өзі имекеңе ә, тиктокта отыру харам емес пе <laughs> мен имам дін жолындағы өтілім 30 жылдың ар жақ бер жағы болыпты егер танымал болып танымалдыққа ұмтылсам осы кезге дейін әлдеқайда бірнеше облыстың үлкен мінберлері кезінде елбасының қасында да сөйлеп уағыз айтқан жағдайым бар э, егер сол нәрсеге ұмтылғанда басқаша іс жасайтын едім сөйтіп ойланып жүріп ұлым айтты жас балам э, балам төртінші бесінші сыныпта оқитын балам айтты әке тик токта балалар ұятсыз нәрсе көріп қалып жатыр сондай ток деген бар өзімді ашып қарасам бірыңғай серкілдеп желкілдеп билегендер отыр екен біраз уақыт аяқ тартып жүрдім кейін әбден ойландым неге біздің жастарды тәрбиелемеске енді біреу арам арам деуіміз десек ол арамды да біреу адалдыққа алып шығу керек қой сөйтіп бісмілла деп ә, аккаунт ашып сол жерге деп бірінші күнде бір екі жылдың асыпты екі жарым жылдай болыпты ә, тап карантин уақытын ілінбей содан кейін бастадым мен ә, сол кезде көрілім жақсы болып жастардың қызығып жатқандығын көріп ә, өзім осы нәрсеге бел будым шын мәнінде дұрыс айтып отырсыз елдің ішінде <clears throat> тіпті өз имамдардың арасында да әріптестердің ішінде де тиктокер деп ә, енді адамның өзінің деңгейіне сай ғой енді мазақтап айтқандар да бар енді оның деңгейі сол оған өкініш жоқ маған сол арқылы дін алланың ақиқат сөзі жетіп адамға ақиқат жетсе ол тик токпен жете ма ол инстаграммен жете ма құлағына сыбырлағаннан жете ма алланың қалауындағы нәрсе Э, бір уақытта э, кей керек десеңіздер басшылық э, тиктокқа шықпасын өйткені шын мәнінде тиктокта сәл ерсі қылықтар көп тарады нанды басу деген сияқты соны енді елдің де дұрыс түсінбегендік болған болар басшылық тарапынан да бұл нәрсеге кішкене тоқтау болды бірақ ә, кейінірек э, президентіміз осы нәрсені мен де тик ток көремін өйткені жастар көру керек жастарменен жұмыс істеу керек дегеннен кейін сол мен де өз бастап кеткен шағым еді сонымен қарқынды түрде сол дамып кетті ол жақта барлығыңызға өкінбейсіз және айтып жатқандарға ренжімейсіз ғой демек жоқ өйткені тик жазғанда менен тик токқа жауап беру өте қиындау болды маған ше содан кейін де инстаграм желісін ашуыма тура келді өйткені тиктокта тек қана мынау теру әріптер теру арқылы жауап бересіз да мына инстаграмда енді аудиомен жауап беру жеңілірек қой иә сондықтан қаншама адам балалар ә, бір екі тәжірибемде бір екі осы тиктоктың ішінде бір екі ата анасына қол көтеріп жүрген балалардың тәубесіне себепші болдым тіпті мынау ориентациясын өзгертіп бір жыныстыққа өтіп кеткен жастар көбейіп жатыр қазір сол бір жыныстықты жыныстықты ә, насихаттап жүргендер де көбейіп жатыр солардың бір екеуінің қайтуына себепші болдым өзім алланың қалауымен дәп осы тик токтың арқасында сондықтан мен бұл үшін өкінбеймін әрбір нәрсенің өзі құранда да аят тұр ғой хақ шындықты айтсаңдар шындық жолда болсаңдар сабыр сабыр ет дейді сондықтан айтылу керек те шығар ода тұрған ештеңке жоқ мхм жақсы нұрлан аға аға дей берейінші бір қазақпыз ғой енді <laughs> осы имамдарды ұстаз деп те айтып жатады ғой ә, сізді де ұстаз дейтін шығар жалпы тіпті кейбір имамдар аккаунтының атын пәленше ұстаз деп те жазып қойып жатады жалпы өзіңді өзің бір ұстаз деп айту қаншалықты дұрыс өз өзін айта береді ғой мен гагаринмін деп те айта беруге болатын шығар космонавтпын деп те иә. айтуға болады бірақ ел солай қабылдай ма мәселе сода ғой мен данышпанмын деп данышпанмын дегенменен дей берсең де данышпан ретінде халық қабылдамаса оны қаншалықты аты, атыңды затыңды көтергенде несі бар қазір бәрі ұстаз болып кетті ғой енді мен негізі ұстаз деген сөз бұрыннан бар еді мен өзім э, осы дін жолында тәрбиелеген ұстаздарымыздың өзін ұстаз дейтінбіз кейінірек бұл нәрсе енді имам э, деп өзгеріп кетті молдеке деген сөздер көбейді әйтеуір не керек қажеке деген сөздер жиі айтылады э, бірақ осы соңғы уақытта ұстаз деп айтылғаннан кейін шын мәнінде рухани қай жаққа болса да адамды тәрбиелеген соның ішінде рухани тәрбиелеген ұстаз ол ұстаз болып қалып қалады ғой ұстаз болып демек онда тұрған ештеңе жоқ қой сіз қаншалықты ұстазсыз өзіңіз негізі сәл сол жаңағы токтың арқасы енді Э, әйтпесе э, айтып отырмын ғой ондайға тек құмарым да жоқ еді өз құмарым да жоқ еді э, осылай шығып кетті бірақ қазақстанда өте білімді және сол білімін мүмкін көрсете қырларын көрсете алмай жүрген жігіттер баршылық бізде бірақ енді әйтеуір біз кішкене көзге бір көрініп қалдық та сол арқылы ұстаз болып кеттік қой бірақ негізі елге ұстаз болу бұл өте ауыр дүние ғой бұның аманаты зор өйткені әрбір сөздің түбінде салмақ бар енді пенде болғаннан кейін біз қателесеміз Ә, қателескеннен кейін оның ауыртпашылығы бар сондықтан ұстаз деген ә, бұл үлкен ә, ұстаздық еткен жалықпас дегенде ұстаз деген өмірлік бір атына зат лайықты болатын дүние ғой имам молда десе аға бір жаңағы ақ шапан киген бір аса таяқ ұстап жаңағы сәлде киген дейміз ба бір тәсіп ұстаған жаңағы құдай тамақта бір өліммен қорқытып жатқан бір сақалды адам елестейді ғой бізге сіздің бір қиялыңыздағы сіздің бір ассоциацияңыздағы бір идеал имамның бейнесі кім бар ма сондай адам немесе қалай болғанын қалар едіңіз ұстаз ұстаз болсын имам болсын елді үркітпейтін халықты шошындырмайтын ә, барлық залда отырғандарды жылатып боздатпайтын ә, одан кейін барып ә, сол кісіні көрген кезде қиямет ақырет ертең ғана ассоциация болмаған адам болу керек ол ұстаз шын мәнінде әрбір семьяның ішіндегі әке ұстаз ғой өзіндік аналар ұстаз оларға қарап ақырет есіңе түспейді ғой мысалы сондықтан мен өзім ойлаймын енді әр жерде өзіндік бір жөні болу керек шығар рас кезінде ұстаздарымыз басына ақ сәлде киген шапан киген ақ сақалы желкілдеген сондай бір үлкен ә, қазақ айтпақшы ата сақалы аузында бар үлкен кісілерді елестейтінбіз ғой қазіргі кезде енді кемпірбет ұстаздарды да көре беретін болдық ода тұрған ештеңке жоқ ә, мүмкін өз семьясын жетектей алмай жүргендер ұстаздар да көбейіп жатыр оны да біліп жатырмыз өз ә, бір емес бірнеше әйел жіберіп ә, жүрген ұстаздар да бар ол да көріп жатырмыз сондықтан мәселе ол бір ұстазға байланып қалмау керек пе деп ойлаймын және ұстаздың белгілі бір киімі формасы қалыптасуы да жөн емес шығар өйткені мына біздің дініміздің кеңдігі де осында ғой тек қана бір мазхабқа байлану емес төрт мазхабтың төртеуі де ахли сүнна мысалы да сондықтан белгілі бір ә, киімге белгілі бір нәрсеге байланбай қалу керек деп есептеймін бірақ біз қазақ болғаннан кейін қазақтың өзінің оюы өрнегі бар шапаны бар тақиясы бар сондай болғаны әлдеқайда елдің ішіне жарасымды ма деп ойлаймын кейбір ұстаздар да бар әлбетте жалаңбас жүріп уағыз айта беретін ұстаздар да бар бола беретін де шығар ә, мәселе аудиторияның қабылдауында деп есептеймін бірақ ә, ұстаз деген кезде ә, кішкене соған сипаты ұқсайтын қазақ айтпақшы сиқы келетін сондай адам болса ә, өйткені айтқан сөзіне ісі сәйкес келетін болады да өйткені дініміздің де сүннеті бар сақалдың сүннеті бар киімнің де шапан сүннеті бар деген сияқты соған сипаттас болу керек деп есептеймін ондай жігіттер көп па бізде қазақстанда қандай сіз сипаттаған жігіттер әртүрлісі бар әртүрлісі бар енді жаңадан шығып жатқаннан кейін өмір болғаннан кейін шығады талап бар халықта ұмтылу бар ынта бар соған сай дүниеге келе береді әртүрлі адам жақсы осы өліммен қорқытады демекші аға осы жақында бір жаназада болдым ыыы сол жерде бір жап жас имам бір жаназаның алдында насихат айтып жатады ғой сол жерде ыыы кісілер сапқа тұрған кезде насихат айтты енді э, ақсақалдардың кішкене аяғы ауырды ма екен кішкене ренжіп жатты енді созылып кеткеніне қарсы қатысты ә, уағыздың сосын жаңағы біздің э, молдекең ә, жаңағы жердің басына барғанда да советский шалдар енді үстет деген сияқты күңкілін тоқтатпады сол күйі сұрайын дегенім жалпы намаз оқымайтын кісілерді немесе бір ә, сондай үлкен кісілерді жаңағы советский кісілерді бір мұқату ма екен әлде бір төбесінен төмен қарау қаншалықты шариғатта дұрыс рұқсат керек мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам пайғамбарымыз баршамыз үлгі болса ол кісі кәпірлерге де күліп қарамаған мазақтап қарамаған сондығынан енді адам ғой ол жаңа өзіңіз бір сөзіңіз айттыңыз ол жас бала деп бізде оқу бітіріп студент болып бітіріп келген э, адамдар бірден жаңа елдің ішіне білім бар деген сияқты мысалы мен өзім де оқу бітіріп келген кезімде бүйтіп жүре алмай шайқалып келгенмін өзім менен басқа ешкім жоқ қазір бәрін шайнап тастаймын деген сияқты болады ондай нәрседен бәрі өту керек деп ойлаймын бірақ кейін өсе уақыт өте келе ақсақалдардың жаңағы енді бір кішкене былай түрлендірген сөз бірақ түрлендірсе де дұрыс сөз қалай айтсам болады жас пен қақпастың айырмашылығы бар деген қазақ өмір көріп өскен адам менен кеше оқу бітіріп келе салып елге насихат айту ә, жөн шығар бірақ елдің философиясын елдің қабылдау деңгейін елдің э, ұғыну ә, мөлшерін білмеген адам кішкене қаттырақ айтып қою ықтимал бірақ біздің халқымыз өте мына дінді қатты құрметтейді сөйткеннен кейін де былай кішкене жаңа өзіңіз айтқандай күңкілдеп бір нәрсе айтуы мүмкін бірақ мен өзім ойлаймын осы оқу бітірген балалар кішкене тәлім осы жағына қараған дұрыс болар бір э, жасыратыны жоқ енді оқу бітіріп келгеннен кейін бүкіл кітаптың бәрін өзің оқып шыққан мынау араба сияқты ғой базардағы арбаны итерген кезде э, мына ташки теретіндер бос арба даңғыр дұңғыр даңғыр дұңғыр кетеді егер сол арбаның бетіне бір мүшек салсаңыз және дауысы өзгереді бір он он бес мүшек салсаңыз мүлде шиқылдаған қиқылдаған дауыс шықпай қалады сол сияқты әлдеқайда білім көп көтерілген сайын мен өзім ойлаймын уақыт өткен сайын тәжірибе де жиналады э, одан кейін жаңағы қабырғаға тепкен доп қайтып өзіңе келген сияқты елге айтылған уағызың тыңдалмаса сөз жетім өзі қазақтың сөзінен артылмаған ғой ақылды ұққанға үгітті жұққанға айту керек дейді үгітің жұқпай тұрса халық тыңдамай тамақ жеп тұрса мысалы кейбір жерде өзім жиындарда қатысып қалғанда тамақ жеп жатқанда айта береді сөз жетім ол ол сөз қор болады өзі халық талап етеді бір соңына қарай ма әлде басынай ма енді мына молдекеңдерге сөз берейік деген сияқты сонда елдің бәрі мойнын созып қан енді алланың сөзіне мән берейік деген кезде ғана сөз сол кезде ғана айтылу керек деп есептеймін сонда оның қадірі болады және оның ұзақтығы өте қысқа болғаны дұрыс және аз сөйле саз сөйле дегендей нақ болғаны дұрыс та әйтпесе жаңа айтқандай жаназаның басында діни басқарма уағызды көп айтпауға тапсырма берген небәрі екі үш минуттан аспау керек енді он минуттен аса жиналыс жасайтын жер емес ол мәйіт шықты тек қана оның қарызы сұралып жақсылы адамдық айтылып сонымен ары қарай жаназаның ә, түсіндіріп иыққа салып көтеріп кету керек жаназадан кейін ал енді тым қатты созып жаңағы митингіге айландырып жіберу ол дұрыс емес шығар енді жақсы аға молдаларға қатысты айтылатын тағы бір сын енді бір молданы жамандағаным емес енді молда келіп отқаннан кейін сұрап алайын деп жатқаным ғой осы бір өлімді көп айтады дейді өзіңіз де еститін шығарсыз өзі шынымен насихат бір өлімді айтпаса уағызға саналмай қала ма бір әдебі бар ма осының стандарты бар ма әлде не деп айтса болады осыны өлімді жерге барғаннан кейін өлімден айтса қорқады деп ойлайтын шығар бірақ қабірдің ішіне адамды салып тұрып та адамдардың қалжыңдап ойнап отыратынын естіп отырмыз сондықтан ә, бәрің өлесің бәрің өлесің деп айта берсең е өлсек өле өлерміз да деп отыра береді біздің қазақ сөйлерміз да барғанда көреміз деген қазаққа оны өліммен қорқытудың не керегі бар сондықтан мүмкін оғаның жүрегіне басқа жолдан жол іздеу керек шығар негізі мына психологияда ең жоғарғы психолог біздің пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи ғой бұл кісі бір сахабаның баласы қайтыс болғанда пайғамбарымыз көп уақыт ол сахабаны көрмей іздеп барады өзі іздеп барып тұрып көңіл айтады қараңыз көңіл айтқанда бірінші қалай айтады менің де балаларым өлді менің де қыз, балаларым өлді дегенде әлгі сахаба басын көтермей қалады сонда пайғамбарымыз енді сөз өтпей жатыр ғой пайғамбар болып тұрып өтпей жатыр өтпей жатса енді бұрылып кетіп қалды ма жоқ тұрды да сен қалайсың ба сенің балаң сені алдыңнан күтіп алуды қалайсың ба деп айтқан кезде әлгі сахаба басын көтерді бетін бір қаратты одан кейін айтты сол жәннетке сен жетектеп кіруді қалайсың ба деп сөзін үмітін жалғады содан кейін иә деген кезде онда құлшылығыңа берік бол деп ары қарай жол көрсетті сөйтіп алып шықты пайғамбарымыз ол сахабаны сол түңіренген нәрседен сондықтан енді өлген үстіне өлесің десе одан ешкім түзеле қоймайтын шығар қазір мен өзім ойлаймын ә, кешегі мынау ә, қанды пандемияны көрдік қой біраз адамдар ажырағаннан кейін ә, қазір адамдарды өліммен қорқыту шамалы деп ойлаймын қайта сол қорқыту емес үміт сыйлау әлдеқайда әсерлірек пе деп ойлаймын бұрынғы кісілерге рас өліммен айтса бұл ерте кезде уағыздың кітаптарының көбі солай шығар жаңағы өлім туралы айтса жүректері босап біртүрлі қияметті еске алып ойбай енді біз де өлетін болдық қой деген сияқты бір пікір қазіргі жастар қазіргі көпшілік адамдардың өзінде өлем деп емес өмір сүрсем екен деп талпынған адамға оның үмітін кескенде енді өлесің деген сөз адамға жақпайтыны сол маған ең мықты бір психологтың өзінің айтқаны бар еді өлім негатив дейді сендер ол туралы ойламасаңдар жақсы болады деп үйретіп жатқанды көріп қалып едім ә, енді ол адам өлімді негатив деп қабылдағаннан кейін ол негативті молдайтып тұрса әлбетте молда да негатив болады сол кезде бұл содан туындаған нәрсе сол үшін қорқыту емес меніңше қазір үміт жалғайтын уақыт жақсы жақында бір кісімен сөйлесіп отырсам ә, имамдарға қатысты бір пікір айтты да сол кісі өзі бұл сұрақтың жауабын мен білмеймін деген молда өте аз дейді осымен келісесіз ба бір кез келген тақырыпта насихат айта береді молдалар дегендей әлде бұл дұрыс нәрсе ма айта береді сауатты имам өмір көрген айта береді өйткені діннің қамтымайтын бағыты жоқ көшедегі әжетханадан үйдегі дастарханнан дүниеде өтіп кеткенше бала өсіруді бала тәрбиелеуді дініміз қамтыса оны оқыған имам болса мәселе оқыған және тәжірибе жинақтаған осы екеуі бір жерге жиналу керек сонда ғана болса әлбетте оның шешімі бар айтсын енді біз бәрін аузын жауып үйрендік кезінде молданы ә, тек қана өлімнің адамы жаназаның адамы құдай тамақтың адамы деп түсінгеннен кейін молданы бір тек қана керек кезде кнопкасын басып сөйлетіп керек <laughs> кезде оны өшіріп қала керек кезде саятып телефонмен зырылдатып шақырып кәдімгі қолдағы қол бала қылып совет үкіметінен қалған адамдар солай үйреткеннен кейін қазіргі адамдар да солай қабылдағысы келіп жүр неге сөйлемеске егер атамыз қазақ бір сөзін айтқан емес пе қой асығы демей ақ қолыңа түссе сақа тұт жасы піші демей ақ ақыл аға тұт дейді ода тұрған не бар жастардың оқып шығып өмірден тәжірибе жинап үлкен кішіден жинақтауы болатын болса ода тұрған не бар жетпіске келген ақсақалдардың өзі ә, аналардың өзі ә, дін мен иманмен өмірді байланыстырғаннан кейін біз менен де келіп не сұрайды кешірім сұрайды өздеріңізде жиі естіп жүрген әйел мен келін мен ене тақырыбын мен келін алыппын ба мысалы мен қайдан білемін бірақ діни мәселені ортаға қойып ақылдыға сала отырып тәжірибеге елдің басындағы тәжірибені көріп ортақ мәмілесін айтса ода тұрған несі бар несі айып оның сондықтан ода тұрған ештеңе жоқ бірақ соны бір жерге тоқтамай екі үш пікір жинақтаса екі үш жерден сонда оның қорытындысы шығады деп ойлаймын жақсы аға қалай ойлайсыз бір ә, насихатты өзі қазір кім айту керек бір ә, уағызды бір тек молдалар айту керек дейтін де бір пікірлер бар осы қаншалықты дұрыс діни насихатты дін тана діни шариғат үкімін тек қана дін адам айту керек ол сөзсіз анық бізде қажыға екі рет барып келсе үшінші күні уағыз айтып төртінші күні насихат айтып топ жинап компания ашып бастық болып кеткендер көп бұл дұрыс емес ә, өйткені діннің үкімі бар шариғаттың ішіндегі шеңберіндегі дүние бар сондықтан оны таза дін әлемін оқыған фиқ әлемін оқыған кәдімгі мына аударылған переводтарды оқып айтқан емес кәдімгі араби нұсқадағы кітаптарды оқып түпнұсқаны оқи алатын адамның айтуы жөн деп есептеймін ал күнделікті насихат ә, мысалы айтайық бір жақсылыққа шақыру ол әмір мағруф жақсылыққа шақыру әркімге парыз жоқ тек қана молда ғана айту керек деген бұл жерде қате шығар біздің аталарымыз Э, біздің өз қазақтың екі ұлы тұлға екі тұғыры болса біреуі дін біреуі дәстүр болса сол дәстүрменен дінді байланыстырған аталарымыз да өмірлік көп нәрсе жинақтап айтып кеткен мүмкін ол құранмен аятпен хадиспен айтпаған шығар мысалы би атамыздың өмірлік айтқандары ол хадистің ішінде әртүрлі мағынада келсе де бірақ хадисте түбі келгендігі үшін қалған ол кісі өз сөзімен жинақтап ақында ақын ретінде құдай даралаған адам ретінде соны жеткізіп берген оған ешқандай шектеу жоқ сондықтан адамды шақырсылыққа шақыру үшін қандай да метод болса да тәсілі болса да жақсы метод демекші аға енді сіз э, көбіне бір әзілдеп жеткізіп жатасыз бір юмормен жаңағы насихат айтып жатасыз әзілмен насихат айту шариғатта қаншалықты дұрыс бар ма бұл нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи алдына келген адамды э, үмітін жалғаған дедік қой қорқытпаған енді біздің адамдардың өзі өзі онсыз да ұнжырға түсіп тұрса мен оған маған енді осы молда мені құтқара ма десе мен де сен де өлесің енді дайындал ә, деп үмітін ары қарай оның үмітін үзсем содан кейін ә, ол өзі бейшара басы екі қабат айналып келген адам оған ең айтатынымыз құдай тамақ берді садақа берді содан кейін тағы барын алып қалтасынасын қағып алып содан кейін оны жіберсем оған көп ақылдың керегі жоқ деп ойлаймын мен оған ә, ұрыса берсең жеткілікті Иә. сондықтан ә, юмор болу керек шығар бірақ мен соңғы кездегі көп тарап кеткен юморларым бұл тик ток әлеміндегі юморлар еді өйткені сол жастардың бетін бұру үшін ә, соны талдануға мәжбүр болдым өйткені бірінші кезде қосқанымда мені небәрі жүз екі жүзге дейін ақ адам тыңдайтын Э, тиктокта тиктокта жай ғана айтып жаңағы бүйтіп қабағымды шытып айтқан записьтерім әлі де тұр бүйтіп қабағым шытып мынау серьезный болып айтқандағым ғой енді бір тек қана серьезный содан кейін ананың түрінің өзіне адам шошиды да қазір жылап жібере ма қазір жылап жібере ма дегендей жылатып жібере ма дегендей сонымен алдым да жоқ бұлай болмайтын шығар деп арасына қалжың қосып отырып пайғамбарымыздың өзінің өмірінде бірнеше қалжыңдары бар бірақ дін ойынға айналып кетпеу керек мәселе осыда енді бұл қазір неге көбейіп кетті өйткені кейбір адамдар жаңағы тек қана сол жерін ғана қиып алып салғаннан кейін сол бір түрлі бір жеңілтек нәрсе сияқты болып көрініп қалды да бірақ негізі түбі олай емес қой толық массаны тыңдасаңыз ішінде анау мешіттің өзінде де уағыз айтқанда тек қана ұрыса берсең адамдар бүйтіп қалғып мүлгіп отыра береді соның ішіне жаңағы бір екі сөз айтқанда а деп бастарын көтеріп сөйтіп қалатын бір серпіліс та бұл тек қана соны енді метод ретінде мынау ә, э, адамды халықты өзіне иеліп басқарудың метологиясын оқыған кезде кішкене сөздің ішіне қалжың қосу арқылы адамның көңілін аудау немесе қорқыту арқылы кішкене ойын өзіне бұру сияқты тәсілдер бар сол тәмсілдердің бірі деп есептеймін э, өмірде де осындай бір көңілді адамсыз ба иә өмірде де осындай кейбір адам жаңағы ұрысқа ұрысқандай көрінеді жоқ елдің бәрі айтады ғой сізді түріңізге қарасақ қорқып жылайын деп тұрамыз деп бірақ енді араласып қарасақ ондай емес екенсіз ғой деп мысалы осы жаңа уағыз насихат туралы айтып отырмыз ғой аға мынандай бір сұрақ енді қазақ өзі бір бұрыннан әлімсақтан дейді мұсылман болғаннан кейін насихат тыңдай береді ғой жалпы айтыңызшы өзі ислам деген өзі не өзі нақты бір сөзбен айтсақ жалпы болмаса бір адам не үшін мұсылман болу керек сіздің ойыңызша бұны түсіндірудің деңгейі әртүрлі болады ә, қалай десем болады негізі ислам дегенге жалпы түсінік бар шариғатқа да түсінік бар иә, иә. бірақ ислам деген не дегенде исламнан жырағы адамға ислам деген бес парыз намаз ораза деген сияқты сөзбен жеткізу ауыр ол қабылдау деңгейі қабылдай қоймайтын шығар ислам деген кешегі дүниеден өтіп кеткен э, қазақтың бір туар азаматы э, біздің баршамызға ұстаз бола білген өзі ұстаз да болған әбсаттар қажы дербісәлі хазіретіміздің бас мүфтиіміздің өмірлік айтқан бір ұраны бар еді ислам бұл үлкен мәдениет деп ол тек қана дін намаз мешітті қамтымайды бұл үлкен мәдениет бұл ғылым деп көрдіңіз ба ол кісі ғылымның адамы болғаннан кейін сол жақтан ислам деген үлкен ғылым мәдениет екен деді қарапайым адамға не қарапайым адамға ислам өмір сүру жолы діндарға не мұсылмандарға не діндарға соның ішінде ұстай білу тақуалыққа келу құдайдан қорқа білу жас балаға не жас балаға исламның ішіндегі шариғаттың аят хадистер емес қой жас балаға озат білім алып ата ананың қызметінде болып оны сыйлай білу ата анаға не Атанаға ислам баласына ұлы тәрбиеші бола білу әйел кісіге ерінің адал жары болып әлбетте алланы танығаннан кейін адал жары болып балаларына қамқоршы болып күйеуінің жиған дүниесін қорғай білу ер адамға алланы танығаннан кейін де құдайға мойындағаннан кейін де сол ерлік тұлғасын жоғалтпауында демек әркімге әр түрлі бағананы қамтыған кезде сол ислам ары қарай жол деп жол сол болады аға жаңа көңілді адамсыз ба деп сұрап жатырмын ғой бір депрессияға түскен кезіңіз болды ма өмірде болады болғанда енді адамбыз бізде де болады үйде де болады балаларым оқиды кейде бізде де пендеміз жетіспеушілік болады отбасыдағы жағдайлар болады ата анамызбен мәмілелер болады үйде де жаңағы кейде кейде армандайтын уақытым болады енді орындалмайтын армандар көп қой еркектердің Сон, сондай армандар болады <laughs> сол сияқты бір өмірде бір талай нәрселер болады әлбетте депрессия болады бірақ енді анағұрлым қиналған депрессиям болған емес өйткені діннің адамы болғаннан кейін шешімін сол діннен іздеуге тырыстым шын мәнінде адам мына елдің ішінде мынандай түсінік бар да намаз оқысам мешітке барсам ораза ұстап кетсем менде депрессия проблема болмайды деп жоқ проблема болады сенде болған үстінде болуы да мүмкін бірақ дін не дін сол проблеманы сізге шығатын жол көрсетіп береді болды тек қана сол бағытта айқындап береді сол үшін солай деп есептеймін депрессиядан дін арқылы шықтыңыз сол арқылы шықтым ал қатты қайғырған кезіңіз болды ма қайғым өмір бойы бар десем болады алланың алдында ахуалымды ойлап ә, қай күйге түсер екенмін деген аллах тағала діні үшін аманаттап берген діні үшін кейде шындықты айт деген кезде шындықты айтылмай қалып мүмкін ә, енді бұрмалаушылыққа бара қойған жоқпыз бірақ әйтеуір не керек шындық айтылатын кезде үндемей қойған сағаттерді ойлап ә, басқа да өмірдегі күй, ә, күйбелең тірліктің мәселесінде болған ахуалдарды ойлаған кезде жаратқанның не жауап берер екенмін деген сияқты қайғысы бар мұсылман адамда осы қайғы болу керек іштей қателіктер бар пендесіміз енді адамда сол нәрселер э, үй демекші жаңа үй туралы да айтып қалдыңыз ғой енді үйдің шаруалары бар деп үйде қандайсыз бір балаларыңызға да уағыз айтасыз ба балаларға айтамын үйде де айтамын балаларым енді әке ретінде сөзім жерге қалдырмайды толық орындайды ә, үйде де уағыз айтылады бірақ енді балаларға үйде уағыз айтудың методы ол көпшілік айтқан уағыз емес өйткені үйдегі балаларға мейірімділікпен жету керек сол да мүмкін еркелікпен көрсету керек шығар олар маған еркелеп мен олардың еркелігін түсіне білетіндей дәрежеде айтқан уағыз әсерлі болады енді анау бұқара халыққа айтқан уағызды үйдегі уағызға айтсаңыз әйелі көп имамдардың әйелдері басымды қатырмашы дейді оған әйелі ғой енді мысалы пайғамбарымыздың әйелі де сөйткен ғой пайғамбарымыз саллаллаху алейhi әйелі омар келіп қызынан сұрапты пайғамбардың жұбайы ғой хафса сендер не пайғамбарға сен деп сөйлеп кәдімгі иә керек болса сөйлемей қоямын ол кісіге депті сонда жаңағы таңқалып ей сен не деп тұрсың сен пайғамбарға сөйлемей қойған емес ей ол сен пайғамбар болса менің күйеуім ғой деген екен да сол сияқты ол әйелдерге сөз етпей қалатын уақыттар да болады кезінде анау омардың біреу әйеліне тіл өтпей шарасы қалмай жынданып сондай өз өзінен шығып кететін кезде сен омарға айтып жіберемін депті ғой әйелі де бір бетпақтау екен айтсаң айта бер депті сосын омардың үйіне келсе омарда атақты омарды әйелі жаңағы сковородкаға салып қуырып жатыр екен ғой сен мынандай да мынандай мынандай да мынандай деп қолын сілтеп сонау кетіп бұрылып кетіп бара жатса омар көріп даусын естіп ей тоқта депті тоқта айт шаруаңды депті мен бір шаруамен келген бірақ сіздің шаруаңыздың қасына мен шаруам түк те болмай қалды деген екен ғой сөйтіп қайтып кетті деген сөз бар да бірақ соның өзіне омар оған түсіндіріп әйелдің анша мынша сөзін көтеру керек ол айтады деп үндемей құтылу керек деген сияқты бағытта содан шығып кету жол көрсетті деп айтылады сондықтан ол болады өмірде оған әртүрлі нәрсе болады бірақ әйтеуір ер адамның өмірдегі бірнеше бақыты бар деді пайғамбарымыз соның біреуі салихалы әйел деп бекер айтылмаған әйел салихалы болса қалған өмірдің бәрі дұрыс болады ғой балаларыңызға кімді үлгі етесіз аға балаларым ә, ең бірінші алланы таныған пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сүннетін еткен сүннетін ұстаған адамдар болып есептелінеді одан кейін олар сол жолда болғаннан кейін нақты мынаны өздеріне ұстайды деп айта алмаймын бірақ қазақстандағы біраз көзге көрінікті кісілердің барлығының кітаптарын оқиды ә, таниды Э, әлемге үлгі болған тұлғалардың өмірлерін оқиды э, ішіне керектілерін алады бірақ жалпы балаларыма үлгі ретінде әрбір ата ана өзі болып беру керек деп есептеймін мен өзімді үлгі болып есептеймін сондықтан э, әрбір ата ана бірінші өзі үлгі болып бере қалса ғана артындағылар балалары соған қалап тәлім алатындығы анық егер әкенің өзі тәлімді бере алмаса онда ары қарай оның жаңағы үлгі болып беру талай шығар себебі әр кім өзі үлгі болғанда ғана артындағы балалар ілеседі одан кейін немере ілеседі біздің ақын арман бердалиннің жақсы сөзі бар ғой ұл қызыңа уағыз айт күнде қадап жаратқанға айтайық бірге мадақ сіз тұрмасаңыз иман боп ұлыңызбен немереңіз үйді кімге қарап дейді сондықтан әке болу ата болу ар жағында түптің түбінде тәлімді тәлімі мол дүние ал сіздің жаңа балалар деп отырмыз ғой енді аға осы тақырыпты бітіріп тастайықшы бір әлеуметтік желіде сізге жазылған ба балаларыңыз иә иә барлығы маған жазылған ал олардың аккаунттарын сіз қадағалайсыз ба мен де қараймын анасы да қарайды ішіне кіріп тұрып аптасына айтпай кез келген күні телефондарын алып барлық қайда не тыңдады не көрді тіпті анау историясын қарап не көріп шыққанын бәрін қарап шығамыз олар қалай қарайды бұған бастан үйреншікті қарайды үйреншікті қарайды енді ана кішкене ша, бір балам шашын қайырып бастады енді сол кішкене қиналады шашын қайырған балам бар енді сол енді кішкене анау ең бірінші махаббат басталады партадан деп сол кішкене кішкене сезімді оянып кететін уақыттар ғой енді сол сол сезімдері кішкене не қылады бірақ жалпы ондай ешқандай несі жоқ жақсы аға сіздің ә, жалпы сіз туыстарыңызбен қалайсыз бір ә, барлығы намаз оқитын шығар туыстарыңыз иә yeah, мен өз, негізі өзі ата анадан өзім жалғыз баламын әкем де анам да намаз оқиды нағашыларым барлығы имам мен өзі осы жолға түсуіме нағашым себепші болған ә, нағашыларымның барлығы намазда әрі имам олардың жанұяларының барлығы мешіттегі дін қызметкерлері өзіміз осы түгел қазақстандағы атадан балаға баладан немереге өткен дін қызметіндегі жанұямыз тамаша ал сіздің өзіңіз бір уағыз тыңдайсыз ба әлбетте кімдерді тыңдайсыз барлық әлеуметтік желіге шыққан уағыздарды толық тыңдаймын орта азиядағы барлық ғұламаларды тыңдаймын кезінде ә, дүниеден өтіп кеткен мұхаммад садық мұхаммад юсуфтан бастап ә, қырғызстандағы шуақ қажы қазіргі э, абдушүкір нарматов біздің еліміздегі сансызбай құрбанұлы арман қуанышбаев барлық ұстаздардың уағыздарын тыңдаймын өйткені біздің еліміздегі ұстаздар әлемдік деңгейге шыға алатын кез келген жақсы салихалы ұстаздар бар деп есептеймін сондықтан бәрін тыңдаймын аға ә, уағыз тыңдап бір әсерлену ол бір бөлек нәрсе деп ойлаймын да мен ә, ал енді өз басыңмен білім ізденіп кітап ақтарып жаңағы білім жетілдіру ол бір бөлек нәрсе сияқты көрінеді маған уағыз тыңдау мен өзің білім іздену жалпы біздегі көп адам бір уағыз тыңдау сол бір э, инерция импульс алу әсерлену деңгейінде ғана жүрген сияқты көрінеді оған келісесіз ба сіз жоқ ондайлар да бар ондайлар да бар және соны өмірге сіңірген бар біздің бұл неден болады тек қана сол әсер алып жаңа бейнероликтер тарағанда соны тыңдап ә, сөзіне таңырқап сонымен сол деңгейде қоя салса бұл сол дәрежеде тоқтайды бірақ осыны сұрағым келіп отыр иә, бізде иә. осындай көп емес пе иә. баршылық ол баршылық баршылық бірақ сол нәрсені ары қарай жібермей ары қарай тәрбиелеп оны іліп алып кету бұл енді өнерді талап етеді бұл искусство шын мәнінде бұл өнер мысалы сол бір тыңдаған адамды ары қарай өзіне баурап алып содан ары қарай намазға жығып немесе туралып қалып келіп кітап ізденіске алып келу керек біздің тек қана ана ә, біздің халық бүгінде тек қана тыңдауға ғана шебері тыңдауға ғана өзі дін қашан жүзеге асады ол тек қана тыңдағанда емес сол өмірге бойына сіңіріп іске асқанда ғана өмірге асады тек тыңдадым есті қызық екен жақсы екен деп сол деңгейде қалып қоймау керек ә, сондықтан ойлаймын біздің имамдарымыз қазір мынау әлеуметтік желіге шығып ары қарай талпынып ары қарай елді баурап жатқаны бұл дұрыс нәрсе деп ойлаймын және бұл күшею керек бұл күшею керек бірақ бізде тартпақтау көп бұл бағытта ә, бізде қазір өзінің избранныйлары ғана шығып жатыр таңдаулылар ғана соның ананың жамағаты мынаның жамағаты мынаның жамағаты деген сияқты тек қана соны тыңдап және бір бірінің ортасында бәсекестік осы нәрсеге алып келе жатқан бір несі бар беделі бар көзқарасы бар пікір нелері бұл дұрыс нәрсе емес ә, барлығын тыңдау керек деп есептеймін жасау жасамау жүрегіңіздің оған ашылу ашылмауы ол алладан қандай уағыз тыңдасаңыз да алланың қалауы ғана ашады сіздің жүрегіңізді бірақ өзі тыңдау бір басқа айту бір басқа соны өмірге сіңіру ол мүлдем басқа мысалы мен бір екі деп айтайын Э, құран жаттаған балаларды білемін сол аяттарынан ә, бір екі аят өзінің бойына жұқпай қалғандар да бар құрандағы жаңағы жүз он төрт сүренің қанша аяты болатын болса сонша аятының ішіндегі біреуі бойына жұқпағандар да бар бар мысалы ол алысқа баратын де жоқ кезінде құранды орыс тілінен аударған бір екі аудармашы кісі бар бойына құран сіңбеді мысалы айтайық порохованы алыңыз мен айта алмаймын ол кісінің сондай бір діндар екенін айтылды айтылды сол күйде қалды мүмкін мұсылмандықты қабылдадым деген шығар бірақ оны исламды искусство деп есептеген адам жүрегіне иман кірмесе оның несіне пайда оны намазға құлшылыққа орамалға алып келмесе крачковский деген өткен генерал саблуков өткен мысалы аудармашылар ағылшын тіліне аударғандар бар ол аудару бір басқа оны өміріне сіңіріп сонымен жүру ол мүлде басқа алланың қалауындағы дүние біздікілер жаңа құранды оқыса қазір елде естисіз бе мынандай сөз бар мен құран бәрін оқып шықтым ода жоқ дейді шын мәнінде оқымаған емес оқыған оқығандар өте көп бірақ оны жүрегіне құдай кіргізбесе адам қабылдай алмайды ол нәрсені сондықтан бұл алланың қалауы аға сіз ше біліміңізді қалай жетілдіресіз сіз оқимын мен өзім бүгінгі таңға дейін ә, бірнеше оқуларды әлі күнге дейін жалғастырып жатырмын ресей федерациясына ислам академиясына жазылғанмын бір екі рет онда онлайн өтіп жатырмыз қазір соңғы жағдайларға байланысты бірақ барып оқимын шетелде де оқуды жалғастыруға әрекетім бар ниетім бар сондықтан ол тоқтамайтын дүние кітап оқу керек ең негізгісі бәрі кітапта ғой қазір э, білім іздеу баршаға парыз ол тек қана белгілі нәрсеге жеттім тоқтадым деген болмайтын шығар бірақ мен өзімнің қарауымда зерттеуімде осыдан 20 жыл бұрынғы мейлі одан да көп жылға жамағат менен бүгінгі таңда мешіттің жамағаты желмен көктей бәрі сауатты көздері ашық ненің қаншалықты деңгейі бар екенін барлығы білетін жамағат қазір баяғыда уағыздар ол баяғыда баяғыда болған деп айта берсең бола беретін еді <laughs> иә, бір кітаптың атын айтсаң ол есі алып отыра береді қазір қазір отырған жерде ақ балалар басып басып көріп отыр не айтып жатқаныңызды сондықтан өтпейтін шығар енді ондай нәрсе бала кезіңізде кім болуды армандадыңыз өзіңіз молда боламын деп ойладыңыз ба иә мен өз бала кезімнен өз мақсатым осы еді мектеп оқығанда басымнан тақия түсірмейтінмін мектепте мұғалімдердің біраз басымнан ұратын ұрып ұрып молдаға жіберді ау деймін солар бірақ негізі басында тақия түсіріп молда деп мен талай неге шығарған линейка дейтін ол кезде совет өкіметінде линейкаға шығарып бұл молда молданың баласы деп сөйтетін мен өзім осыны армандайтынмын мешітте ұстаздар имам барады мен өзім мешітте санаулы бір екі ақ бала едік соның біреуі мен едім сол кезде имам қасына шығарып ол кісі дүниеден өтіп кетті кавказда қай, қай жылдар туралы айтып отырмыз мың тоғыз жүз сексен бес сексен алтыншы жылдарды айтып жатырмыз сол кездегі мешітте тек қана шалдар еді солар алдына отырғызып мені ә, мен ол кезде ең бірінші мұғалім сәни деген кітап шығатын сол мұғалім сәни деген ташкенттен келетін ол кезде бәрі ташкентте діни басқарма еді сол сол кездегі аталарымыз алдына отырған мен әлі есімде еміземіз кейінірек ә, мешітке алып баратын болдық сол кезде жаңағы басыма тақия киіп атамның тақиясын киіп алатынмын ол кезде баланың тақиясы үлкен сол тақия былай былай түсіп кететін құдайға шүкір сол, кезде мен өзім армандайтын әлі есімде бар мен сол кездегі бірінші тілегім имамның тура көк желкесінің артына тұруды армандайтынмын ертерек жұмада баратын сол жерге тұрып осы кісі сияқты болсам деп армандайтын сол үшін мына мектепте оқушыларға жиі кездесуге барғанда айтам сендердің тілектерің орындалатын кез қазір қандай армандайтын болсаң сол арманыңды құдай беретін кез деп осыған тағы бір дәлел ретінде менің жұбайым өзі мында айтады ғой мен арақ ішпейтін намаз оқитын адамға тұрмысқа шықсам деп армандайды екен қыз кезінде маған қызметкер ештеңе болмас тек қана намаз оқып алланы танитын адамға тұрмысқа шықсам деп қыздарға да айтады екен және өзі де үйде сөйтіп айтады екен сол тілеуін құдай береді бұдан шықты адам кім не тілесе әсіресе мына жастар сол тілеуін құдай береді осы бір жолда жүргеніңізге түскеніңізге өкініш жоқ па сізде жоқ ешқашан өкінбеймін алла тағала мың рет өмір берсе мың рет те осы жолға түссем деп есептеймін молда осы имамдық дегенді сіз қалай атар едіңіз бұл өзі бір кәсіп па хобби ма әлде бір өнер ма не бұл бұл қызметтің басы деп есептеймін ең төресі деп есептеймін ең жоғарғы халқының қызметі енді қандай бастық бол кім болсаң ол бол ең соңғы ақтық сапарға өз ата анаңды өзің шығарып сала алмайтының анық қайтып істей алмайсыз әлемнің патшасы бол жүректердің патшасы бола алмайсың сондықтан ә, бұл діни қызмет алланың алдында еселенетін бұл дүниеде адамдардың бақытты болып қияметте мәңгілік бақытқа жетелеуіне жол көрсетуші болу және соның басына лайықты болып қызмет, қызмет ете білу бұл санаулы адамға ғана бұйыратын дүние деп есептеймін маған да болды уақытысында қызметке шақырды мемлекеттік қызметке шақырды ә, біздің де аяқ қолымыздың арасына кішкене ә, тікендер салып тоқтатқысы келген уақыттар да болды мысалы біраз қызметкерлердің ішінде де мен де іліндім оған сол кезде э, біраз ағаларымыз не бар осы жолында біліміңіз де бар ә, тиісті жоғарғы дін жағынан шығып мына мемлекеттік қызметке келсеңізші деген кезде ол нәрседен саналы түрде өзім атқа, ә, келісім бермеген, өзім бас тартқанмын себебі ә, менің өзім әркімнің өзінің несін білу керек орнын алла тағала маған ең жоғарғы нәрсені берді ең сүйікті нәрсесін берді өзінің ол дінді берді сондықтан осы дінде болу менің ең жоғары бақытым деп есептеймін аға нәпақаны қайдан аласыз осы молда, молдалықтан ба имамдықтан ба нәпақаңыз қайдан нәпақам алладан <laughs> алла тағала өзі ризық беруші разақ оған сенбеген адам мұсылман бола алмайды ғой алла ризық беруші содан кейін имам болғаннан кейін жасыратыны жоқ елдің қызметі болады қуанышы болады әртүрлі жағдай болады сол кезде имам деп сыйлап қызмет жасағаны сыйлап құрметтейді содан кейін молданы халық баққаннан кейін құдайға шүкір қала қарнымыз аш емес бала шағам да осыдан бала шаға енді балаларымыздың олар молда боламын деп жатқан жері жоқ бірақ сөйтсе де өзім алланың қалауымен осы жолда ризық беруші енді елдің барлығы бізде елде сондай түсінік бар да молдалар үй тауып жеп жатыр жеп жатыр деген сияқты түсінік бар енді қазір барлығы жеп жатқан деп есептейді да соның бәрі жегендер молда да соның ішінде тығып жіберді ғой апарып ә, молда елдің ішіндегі ең төмен аз қамтылған адам десем болады шын мәнінде кешегі пандемия кезінде елдің бәрі бас сауғалап қашқан кезде дәрігерлерменен ә, осы молдалар қалды ғой ең соңғы соңында Э, оның өзі біраз ауырып жатса да мен жаназа шығармаймын деп айтқан жоқ қой сондықтан діни қызметін жасап берді сол үшін молданы бағалау керек деп ойлаймын бірақ совет үкіметі бізді кеше молданың бір несін аңдып дорбасын ала дорбасын аңдытып молданы бір бейшара қайыршы күйге түсіріп қойды э, осы нәрседен шығуымыз керек э, коммунистің қылышына қан тамған кезде аталарымыз қожа молдасын тастамаған әр әулеттің молдасы болған сол үшін оны құрметтеп бағалайтын еліміз ешқашан молдасын төмен аш қалдырған емес енді нәпақа күнкөріс туралы сұрап жатқанның тағы бір себебі аға қазір курс өткізіп бір уағызын сатып жатқан молдалар да бар сіздің де бір курс өткізуіңіз мүмкін ба жоқ ә, маған инстаграмда біраз психологтар жазады біздің әр сағатымыз алпыс мыңнан сіз бізді айтатын ақшаға айтатын дүниені тегін айтып біздің ақымызға кіріп жатырсыз деп бірнешеуі жазды маған ә, бірақ мен енді оны дін жағынан байланыстырып жатырмын сіздердің психологияңыз деп менің ә, сол жерден шығып кетуіме себеп болды да айтар уәжім болды бірақ менің олай ә, өткізуімді бірнеше маған ұсыныстар түсті қазақстан республикасы бойынша сіз залда адамдар жинап жаңағы немесе онлайн офлайн әйтеуір не керек осындай өткізсеңіз біраз ақша табуға болады деп біз ұйымдастырып берейік деген адамдар да келді жаңағы жақсы ұйымдастырушылар бірақ оның барлығынан өзім бас тарттым мен қолымнан келгенін былай ақ үйретейін алланың ілімін сатпай ақ қояйын дедім әйтпесе өзіңіз білесіз тыңдарман өте көп ә, жазылатындар да бар мен бірақ бір нәрсені байқадым бұл адам ақша төлесе жақсы тыңдайды екен шын мәнінде ақша төлесе жаңаның қателігін де көрмейді екенсің қателескенде сақау болса да тыңдайды екенсің аяғы қисық болса да өзің ақша беріп тұрғаннан кейін өзің тыңдайды екенсің жаңағы сөзі күшті болып тыңдап үйді екенсің да сондықтан меніңше кішкене ақша алған дұрыс па деп те ойлаймын бірақ мен дін иман болғаннан кейін бұған бара алмайды екенмін бара алмайды екенмін басында осындай пікірлер айтқан кезде енді дүние кімге артық бүйтіп бүйтіп барып шайқалып барып мен де біраз ойланып қалғанмын бірақ түбін ойлап көрсем жоқ алла маған осы дінді бергеннен кейін оны кәсіп қылмай оны тікелей жеткізген дұрыс шығар деп ойлаймын аға осы баласының оның ішінде бір үлгерімі тәуір ә, озат баласының молдалыққа бір бет бұрғанын қатты қалайтын атана бір аса көп емес шығар деп ойлаймын осы қазіргі кезде жалпы балаға дін үйрету қашан басталу керек неден басталу керек үйленердің алдында басталады сіз кімге үйленесіз қандай жарыңыз болады содан өзіңіз деп отырсыз бала үйленетін кезде емес қой жоқ өзіңіз үйленетін кезде өзі нақылдарда да риуаяттарда да келеді ғой балаларыңызға балаға жақсылық көп жасадым дегенде ә, не жасадыңыз біз сендер туылмай тұрғанда жасадым деген не жасадыңыз дегенде сендер туылатын ана таптым деп басталады демек баланың тәрбиесі ә, дүниеге келмеген баланың кімнен дүниеге келетінінен басталады одан кейін өзіңді тәрбиеле имам рази айтқандай өзіңді тәрбиелесең балаңды тәрбиелеген боласың дейді ғой балаңызға айта беріп өзің темекі шеккісе берсең не тәрбие болмақ ол одан жалғасады бірақ біздікілер біздің халық өз жер бетінде дінге қатты кірмейтін халық өзі атеистеу бүйтіп бойын тартып тұрады дінге кірсе сразу террорист болады харам кәпір бәрін апарып суретке апарып тозаққа апарып тығып оның ішінен шығармай үстін бетондап тастайтындар көбейіп бара жатыр радикалдығы өтіп кетеді да иә. сондықтан бұл дұрыс емес шығар бірақ баланы базовый негізгі сенім иман намаз дәрет күнделікті өмірге қажетті дүниені кез келген ата ана үйретіп беру керек деп айтамын бұл шариғатта да келеді қырық парыздың біреуі жақсылыққа шақыру және сол сол болады ілім үйреніп және басқа үйретудің өз парызы осы болады танымалдықтан тапқан пайдаңыз көп па қай жағынан материалдық пайда ма өз еркіңізде қалай жауап береміз <laughs> пайда э, пайда тапқанымыз пайдасы көп тауып жатқан жерім шамалы э, енді танымалды бола бастағаннан кейін э, әлбетте кішкене өзіндік ауыртпашылығы да көбейеді екен көшеде жүру деген сияқты елмен қатынасу деген сияқты сәл ә, уақытың бола бермейді де қалатын да жағдай болады екен содан кейін э, адамдар ой бұл уже танымал болып кетті адам таңдайды деген сияқты сондай пікірлер қалыптасады екен ә, шын мәнінде пайдасынан зияны көбірек деп есептеймін өйткені жаңағы елдің бәрі аңдыған сен болады екенсің киген киім өткенде мынандай еді мынандай туфли алып алыпты ғой деп аяғына қарайтын болады <laughs> бір жерге барсам бір кісі жігіт қоймайды аяғым туфлиін қайта қайта айта берді мынандай бренд екен мынау бренд екен мынау бренд екен деп содан кейін енді ақыры айттың дедім кеше сен сияқты бір жігіт өлген дедім бір апта бұрын сол өлгені рас еді соның шешесі мына баламның туфли еді киесіз ба деп аяғындағы размерін маған шешіп берген тура менікіне келді оймақтай болып келгеннен кейін киіп алдым сен өліп қалсаң сенікін де киемін деп айттым <laughs> тура сөйтіп айттым орын енді бір нәрсе жауап беру керек болды да тап сол жерде түрі бұзылып кетіп кешіріңіз деді мен айттым не көрді бір өмірде бір рет киген екенбіз бір туфли соны көзің соған түсті ме енді демек сенің деңгейің сол деген сөз сен, сен төмен жағын қарап жатрсың дедім да адам өзі кімнің өз деңгейіне сол нәрсені көреді ғой енді ә, сондықтан ә, одан енді пайда таптым деп айта алмаймын мүмкін жауапкершілігі де көп шығар ә, бірақ қазіргі уақытта енді мына соңғы аралықта кішкене түртпекшілікті сезе бастадым қай жағынан болса да басшылықтан деп те айта аламын елден деп те айта аламын және әріптестерден де кездеседі адам болғаннан кейін енді кезіндегі сократ айтпақшы өзінің аты шыққанды кім жақсы көреді дегендей сондай нәрсеге бала бұрып бара жатқаны бар өйткені әшейінде жүрсең бізді сөйлемейді айтпайды түртпейді ана енді сәл бір нәрсе болса ой қойшы соны деген сияқты сөздер болады ол өзімізге де жетіп жатады сондықтан бұған не дейсіз дегенде бұған ештеңе демейміз альхамдулилля деп жүре береміз <laughs> соған қарағанда пайдасына зияны көбірек ау жалпы молда дін адамының танымал болғаны қаншалықты дұрыс енді ол заман талабы шығар кезінде бір қызық оқиға бар имам ахмадтың ә, басынан бір өткен қызық оқиға бар имам ахмадты бүкіл ә, мұсылман әлем таниды сондағы қырыққа келмеген кез екен сонда меккеге жолға шығады ол кісі жолда жүріп келе жатып бір мешітке кіріп намаз оқиды жұмаға түсіп қалады сонда имам мешіттегі имам бір хадисті айтып отырып мешіт толы адам ә, имам ахмад келтірген мына хадис деп айтып жібереді имам ахмадтың өзі сол залда отырады сонда имам ахмадтың қасында отырған шәкірті баласы отырады сәлем үшеуі отырғанда сәлем айтады баласы әке сіз бұл хадисті риуаят етіп пе едіңіз дейді ғой сонда жоқ дейді әкесі е мынау айтып тұр ғой дейді ғой сонда имам сәлим орнынан көтеріліп тұрып Имеке имам ахмад бұл хадисті риуаят етпеген имам ахмад міне отыр дегенде ана имам да сөз тауып сол жалғыз имам ахмад па не одан басқа жоқ па деп айтқан екен <laughs> басқа имам ахмад деген шығар да сондықтан енді болады да енді өмір болғаннан кейін әртүрлі нәрсе сол үшін мен өзім ойлаймын бұл мәселе ә, тікелей қаралу керек шығар деп ойлаймын индивидуально әр жерде әрқалай ә, бас мүфтиді танисыз ба сіз жақсы танимын әріптесім ол кісінің көзқарасы қалай сіздің танымалдығыңызға жақсы жақсы деп айтамыз жақсы енді генерал болуды армандамайтын солдат жоқ деген сөз бар ғой мүфти болғыңыз келе ма жоқ менің өзі әр адамның бір айттым ғой несі болады байланатын жері болады кезінде діни басқармаға қызметке шақырған мені де мен мына кабинетке байланып белгілі бір нәрседе атқара алмайды екенмін мен елдің ішінде жүріп уағызымды айтып жүректеріне жол тапқаннан кейін жаңағы номенклатураның адамы сияқты болады муфти деген ә, белгілі бір басшылықпен жүреді мысалы мен муфти болмасам да сол муфтиіміз сол менен, мендей қызметтен шыққан қазіргі таңда үш төрт облыста бас имам болған бізде қазақстанда екі ақ адам бар біреуі бас муфти наурызбай қажы тағанұлы төрт облыста бас имам болды және үш облыста бас имам болған мен боламын ә, қалғандары енді бір мен екіден құлап жатады енді сондықтан енді солдат та генерал болғысы келетін шығар ол дұрыс айтып отырсыз ә, бірақ менің бүгінгі таңдағы бұл жұмысқа сәл адамда бір бір мінез болады ғой мен сол кейде осы мінезділігімнен шығар мен ол нені ол жүкті алып жүре алмайтындығымды өзім білем. егер мен білсем алып кете алатынымды мен не бермейтін едім бас тартпайтын мен ұмтылған соң ұмтылатын едім мен сондай қасиетім бар мен өзім деңгейімді білемін да содан кейін баяғы психологтар айтқандай бір комфорт зонаңыздан шықпайсыз ба сол сол комфортный зонам осы болып тұр жақсы аға э, имамдар арасындағы бәсекелестік қандай бәсекелестік бар ма имамдар арасында адам ғой пенде ғой енді пенде ғой мысалы ол қалай қалай болса жақсы бәсекелестік те болуы мүмкін ғой жоқ ілім жүзінде қай жағынан болса да бәрі адам болады да болу керек те бір біріне қарап талпынады жаңа айтып отырмын ғой елдің барлығы мысалы айтайық бір имам тыңдай берсе бір мешіттен бір мешіт жамағат ауыса берсе мына имам да ойланады ғой неге менің жамағатым өйтіп одан кейін бізде елдер ашық айтады ана ұстаз тыңдадым анандай тыңдадым деген сияқты сол кезде бір біріне жігер береді бір біріне талпыныс береді мүмкін өзгеруіне себепші болады бұл осындай дүние жақсы өткен президент сайлауында кімге дауыс бердіңіз құпия болмаса сайлауға қатыстыңыз өзі <laughs> мен өзі саясатты өте көп қолдамайды екенмін яғни қолдамайды дегенде саясатты көтергенді қаламаймын дін адамы болғаннан кейін дін жағын айтқаным жақсы шығар түн ортасында тікелей эфирде отырғаныңызды көремін сіз де маған қол бұлғап қоясыз рахмет <laughs> бір сұрақтарға бір ерінбей жауап беріп жатасыз осы насихат айту бір кәдімгі өзіңізге өзіңіз бір өмірлік миссияға айналдырдыңыз ба қазір бір таңертең ерте шығып жүрсіз мысалы ол оңай емес қой түнде отыру таңертең отыру маған да жазып жатыр ғой сіз өзі ұйықтайсыз ба деп <laughs> мен бір нәрсе айтайын мен өзі кішкене денсаулығымда сыр бар адаммын бірақ алланың бергені шығар сол елмен сұхбаттасқаннан өзіндік елдің бір қажетін өтегендігімнен ләззат алатын халге жеттім адамдардың жүздерінен ризалықты сөздерінен ризалық талғанда солардың ризалығы маған күш қуат дем бергендей халге жеттім ана дәрігерлер адам дегенде балғы салған кезде бір түрлі бір көңілі аунап түскен сияқты сондай деңгейге құдай жеткізіп қойды ә, шын мәнінде біреудің қателескенін түзеттім қаншама адамдар жылдап намаз оқып дәретін дұрыс алмай жүрген адамдар бар соны айтқанда яки болмаса намаздағы қателігін түзеп беріп өмірдегі бір қателіктерін түзеп беріп жатқанда солармен бірге өзімде қуанатын халге жеттім аллаға мың шүкір сондықтан мен өзім мен сол эфирге шығуымның өзі мен үшін шаршағанымды кетіреді тіпті үйдегі ә, кейде ә, жаңағы ә, оқырмандарымыз жазады сіздегі үйдегі әйеліңіз сізге ренжитін шығар мынау не мынау отырыс дегенде мен отырмайтын едім егер халық тыңдамаса ә, соңғы уақыт өзіңіз көріп жүрсіз екі мыңның ар жақ бер жағын адам тыңдап жатыр сондықтан осы нәрсенің өзі елде қа, ә, белгілі бір сұраныс сұраныстың жоғары екендігін көріп жатырмын ол керек болып жатыр да мысалы біздің уағыздар тек қана бір бетке ғой болады болмайды болады болмайды бір айта береді айта береді мысалы ол өзіндігін сұрай алмайды өзіндік қалай қажет ал енді мынау мен қазіргі жасап сұрақ жауапқа шыққандағымның түпкі бір үлкен ә, пайдасы сол ел өзінің керегін алып жатыр ма деп ойлаймын да мысалы басқа біреуге о дәреттің ішіндегі түбі үкімі ақида мәселесіне мәселе кежек емес жалпы қарқы мен де көргем э, бір тақырыпты алып жүргізіп едім жетпіс адам сексен адамға түсіп қалды демек бұның ішінде керек адамның өзі санаулы екенін түсіндім да сол үшін ол елдің сол қажеті маған жігер рух беріп тұр түнімен эфирде отырсаңыз бір түске дейін ұйықтайтын шығарсыз демек жоқ ұйықтауға мүмкіншілігім жоқ ұйықтайсыз ба өзі ұйықтаймын <laughs> бірақ сонда ұйықтай алмай қалып бара жатырмын мүмкін денсаулығым сыр бергенде сол шығар шығар қартайған сайын ұйқы қашады дейді ғой солай ғой деймін енді мен қартаймын деп есептемеймін маған ата тик токта тик токта ата ата дейді маған бір жағы ата болайын деп қуанып қоямын атаға жеткізсін құдай деп негізінде э, түске дейін ұйықтай алмайды екенмін өйткені дін қызметі бар қазір оның үстіне мына бүкіл жұмыстарымыз елдің шақыруы басқасы мына түске дейін болады ғой бізде ә, түстен кейін өте ә, ондай нәрсе болмағаннан кейін түске дейін ұйықтауға мұрша да жоқ ә, сондықтан енді мен түні таң атқанша емес әсіресе мынау қыстың уақытысы бұл ең жақсы уақыттар ғой сондықтан осы уақытты пайдалансақ деген ойым ғой намаз оқылайық ереке иә мен де сол намаз оқиық иә мен ар жағынан ответ бере алмаймын беретін жеріме дейін бердім енді <laughs> аға әлеуметтік желі деп жатырмыз ғой енді әлеуметтік желіде өзіңіз де білесіз бір әртүрлі адамдар отырады әртүрлі дүниелер жүктеледі әлеуметтік желі керісінше өзіңіздің иманыңызға кері әсер етіп жатқан жоқ па қалай ойлайсыз жоқ өйткені мен өзіме керек нәрсені ғана қараймын өзіме керек нәрсені ғана аламын сондықтан ешқандай кері әсер жоқ жақсы қазір енді осыдан шығарып сұрағым келіп отыр енді ақпарат өте көп қой ақпараттың кәдімгі тасқынның астында өмір сүріп жатырмыз бір аспаннан ақпарат жауып тұрған сияқты информацияның шектен тыс көптігі адамдарға қаншалықты ауыр тиіп жатыр осыны сіз енді ел арасында жүрген адамсыз ғой осыған байланысты не айтқан болар едіңіз ол ағынды біз тоқтата алмаймыз ол күнделікті заман бағыты мен айтқан болар едім адам өзін тоқтату үшін өзін тәрбие иман мәселесі ғана адам тоқтатады адамды өзі ұлы тоқтататын екі үш күш бар біреуі иман екіншісі өлім қанша оны айтсақ та айтпасақ та ол бір ұлы күш сондықтан ә, тәрбие ұят осы нәрселер адамға тоқтам береді соның ішіндегі ұлы күштің біреуі осы иман мәселесі деп айтқан болар едім ә, сондықтан иманы бар адам өзіне қажет информацияны алып қажет емес нәрседен өзінің бойын алыс ұстайды ал енді иман мәселесі әлсіз болса әлбетте әрбір нәрсеге кіріп өзіне қажетті болғанда қажетсіз болғанда ақпараттар ағын өте көп қой соның тасқынына түсіп кетіп жатқан адамдар да баршылық оның тасқынынан ә, одан ештеңе өзгермейді қоғам өзгермейді ә, бірақ сол арнаның ішінде өзі сол үлкен айналмалы галактиканың ішіне өзін жұтып қою қаупі бар бұл туралы хадисте де келеді бұл үлкен фитна деп айтуға болады сол фитнаның ішінен Ә, өзіне қажет нәрсені алып шығатыны иман мәселесі ғана деп айтамын енді неше түрлі адамдар бар деп отырмыз ғой әлеуметтік желіде отырған енді және олардың неше түрлі сұрақтары да бар бір кейбірін қарап отырсаңыз оларға жауап бермек түгілі бір оқудың өзіне кәдімгідей жүйке керек бір нервіңізді қалай сақтайсыз <laughs> білмейді екенмін енді мен былай кеңдікпен қараймын да кейбір адамдар ренжіп жатады мысалы сол оқитын сұрақ бет деген сияқты уақытыңызды кетіріп жатсыз ғой деп бірақ менің түсінігімде соны жағызып жатқан адамның деңгейі сол елдің бәрі бір модель емес қой біреуге қарап бой түсетін жас бала бар ішінде үлкен кісі бар үлкен кісілердің де кейбіреуінің қылығы бала сияқты түсінбейтіндер бар ә, енді оған оған жауап бермей мен ала аласам жарайды енді барлар анау алалайды мынау алалайды бізді бөледі қоғамда енді молда соны істесе имам болып тұр мен соны істесем көңіліне тіпті маған ұрысатындарды да өзіңіз көріп жатсыз неге менікін оқымайсыз деп кейде көрем бір <laughs> оқуға да анайылау сұрақ бірақ енді байқамай оқып қалып жатамын да кейде көріп тұрсам оқымай кетуге тырысамын солардың өзі ренжіп біраз сөз айтып тастайтындары бар сондықтан оған енді кең түсіністікпен қарасаң ә, оның жағдайына жаным ашиды мысалы күнделікті өміріндегі ол күнделікті элементарный нәрсе ғой енді демек соны мүмкін жас бала шығар мүмкін мен сізге бір нәрсе айтып берейін бір бала маған жазады жазады жазады сұрағына қарасам біртүрлі содан ә, телефоныңызды қалдырыңызшы дедім содан ерінбей сол адамға өзім телефон соқтым сөйтсем сенесіз ба науқас бала өте науқас бала сөзді сөйлей алмайды баласы екен содан кейін білдім мен қандай нәрседе кем қалғанымды білдім егер мен соны біраз уақыт кішкене сол баланың сұрақтарына жауап бермей жүргем одан кейін ә, бір кішкене құлағында мүкістігі бар баланы да көрдім ол жазғанды ғана оқиды екен сол егер мен соны алалайтын болсам кезінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи абдулла ибн мактумге қарамай жаңа құрандағы аят түсіп соқырға неге қарамадың деп аллах тағаладан ескерту алғандай мен алласам не болады деп есептеймін да сондықтан бәріне бірдей жауап беруге тырысамын білгенімді білмегенім енді білмегендей өтіп кете береді э, эфирлеріңізге қарап отырсам осы эфирге қатысты тағы бір сұрақ бір сұрақтардың біразы бір түс туралы түс жору туралы айтылып жатады осы түс деген нәрсе бір соншалықты мән беруге тұрарлық нәрсе ма бір қазақ өзі бір түс түлкінің боғы деп қойып жатады ә, бұның шын мәнінде түлкінің боғы деп айтуының үлкен бір себебі бар да адамдар бұл біздің өмірімізде күнде болатын нәрсе күнде түс көре бересіз мысалы мен алдында бір кісілердің түс туралы сұрағына жауап берейін десем ол 30 күн бойы жауап бере алмасам ол 30 күн бойы 30 түсін жазған <laughs> біреуіне бүгін жауап берсем ол ертең тағы түс көреді тағы жазған ә, сонымен э, өзім ойлап осы бір осы жақын арада түстің приложениесін дайындап шығарып жатырмыз ә, бар түс туралы білген жиған тергенімді сол жерге салып отырмын қазақша мәтінде соны көресіз де салып көре бересіз ертең қара кешке дейін ертең көретін түсіңді заранее көріп алсаң болады <laughs> қандай екенін не болатынын да сондықтан Э, енді шын мәнінде бар нәрсе ол ә, исламда жоқ дүние емес қой бар нәрсе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи өзі сахабаларынан ертеңте сұрайтын қандай түс көрдіңдер бүгін деп соны өзі жорып беретін ә, түс көру ақиқат түсті жору да ақиқат ол бар нәрсе бірақ ислам тарихында бұл, бұндай ғалымдар бір қолдың саусағына ғана сияды бұндай ғалымдар иә түс жоритын ғалымдар неге кезінде атақты имам ағзам абу ханифаның өзі түс көргенде өзі түсін жормай хадистің ғалымы мұштахиты болса да ибн сиринге жолаған екен өйткені әр нәрсе өз маманы бар да сонда өзінің қызметшісін жіберіп ибн сиринді түсін жортуға жіберген жағдайы бар сондықтан түс э, бұл бар нәрсе бұл ақиқат нәрсе бірақ түс біздің адамдар түспен өмір сүреді түспен өмір сүреді да түс көрсем жаңағы өзі түсте шын мәнінде қазір қарасаңыз мысалы пайғамбарды түсінде көру адамға үлкен бір қуаныш сыйлайды ғой ол пайғамбарымыз да айтпаған даже күнделікті өзіңіз бір жақсы түс көрсеңіз иә, иә. кешке дейін қандай болып жүресіз кешке дейін анау келіп қалар ма екен мынау келіп ма қолыңыз да қышып кетеді сол күндері әйтеуір ақша түсетін түстер көрсеңіз егер түс бізде енді өлім шақыратын бір түс түс бар еді негізі ол өлімдік түс емес бірақ біздің қазақ соны өлімге жүр оның аузына түс түсіп қалғаны аузында түс түсіп қалса күтіп жүреді так анау ауырып жатыр мынау өледі ау жоқ жоқ анау өледі ау қоштасып қояды оған үйіндегілерге звондап намектап қалай жағдай еді деп дайындала беріңдер деп түс көрдім дегендей айтқандай ажалы жетіп сол кісі сол күні өле қалса болды мына кісі әулие болып шыға келеді да сол <laughs> сол семья сол подъездің әулиесі енді сондықтан ол дұрыс емес шығар бірақ түс көру бұл ақиқат алланың хабары деп те түсінуге болады адамды мүмкін түзетуге ә, э, себепшісі де шығар өйткені мен басым көпшілік өз түстерінде ә, кітаптарда солай келеді сол адамның қателігін түзетуге тырысамын сол түс арқылы мынандай жаман түс көрінбейді демек сенің арақ ішкенің бар деймін иә дейді темекі шеккенің бар иә дейді соны таста деген түс болады деймін сонымен қой деп соны қойып кеткен адам да бар жоқ оның бәрі түс боғы деп қалатын болсақ жөн емес шығар сондықтан рас кейбір түстер бар енді андай бір сериал сериал болып көретін ол да түстерді енді әлбетте өзінің ағынына қоя салған жақсы ғой түс жоруды сіз бір қайдан үйрендіңіз өзі ең үлкен екі үш кітап бар бұл туралы үлкен ислам әлемі мойындаған кітап мен өзі мектеп кезінен сондай бір құдай бір қасиет берген шығар оқыған нәрсемді жаттап алатын болдым өзі сондай болдық қарилыққа да оқығаным басында сол болды кейінірек имам шыққаннан кейін сәл соңына жете алмай қалдым ә, содан кейін сол енді осы нәрсеге қызықтым қызыққанда енді адам өзі түс көреді содан кейін осы қалай екен деп ә, ибн сири мен имам наблусидің толық кітабын түс кітабын жаттап алдым ә, қай беттеріне не жазылған деп десем де білемін да сондықтан осы нәрсеге қызық болды содан кейін өзі біздің ұстазымыздың да сондай мен үйреткен ұстазымда сондай бір қасиеті бар еді ә, сондықтан содан көргеніміз бар содан аталардың ата аталарының аналарыңыздың кішкене көрсеткен тәрбиесі бар сондықтан олардың да осы кітаптардың бағытында түс туралы айтқандығы бар сондықтан осының бәрін жинап топтап келіп мен енді тіке тұс жорушы емеспін бірақ әйтеуір бір екі кісіге айтқаннан кейін ол кісінікін точно нақты жорып берген екенмін содан түс жорушы болып кетті қазақстанда <laughs> бірінші болып <laughs> өзі көп адамдар сұрайды көп адамдікін өзі шын мәнінде түстің өзі бір үлкен ғылым ғой ә, айтқаным анық келеді өзі қателескенім де бар шығар бірақ есімде жоқ қателескенім бірақ айтқанымды айтқандай келтір ә, мынау мынау мынау деп айтып берсем ана адамдар өзі қайнаға сіз тауыпсыз ба не ойлайсыз деп сондықтан енді сондай келген жағдай ол кітаптағы бар нәрсе ғой сондықтан осындай нәрсе баршылық енді ол жақсы ә, әлеуметтік желіде сізді бір боқтап бір қарадай қарғап сілеп отыратын да адамдарды өзіңіз оқып жүрген шығарсыз yeah. Иә. оларға бір тоқтау салып көрдіңіз ба ә, ойлағам енді шектеу жасау керек болып тұр қазір соңғы уақытта енді мына тым көп ә, әлеуметтік желіге мен өзімді таратпасам да адамдар көріп таратқаннан кейін пікірлер бола береді ә, мысалы айтайық кезінде имам бұхариді жиырма мың адам тыңдап отырып жиырма мың адам бетіне түкіріп кетіп қалған имам бұхариге ә, сол бұхарадан өзін қуып шыққан сен бізге лайықты емессің деп енді сол кезде сондай кісілерді көрген кезде өмірін ойлағанда көз алдыма келтіргенде ойлаймын да енді ол кісілерді сондай жасаса ә, имам ағзам дұрғанын имам хамбал дұрғанын өзіңіз жақсы білесіз ә, соларды ұрып қараламақ түгіл неше түрлі сөз айтты имам бұхариді бәрі боқтап қуып шығып шәкірттерінің бәрі елдің бәрі кетіп қалған кезде бір ақ адам қалған қасында ол имам мүслим болған сондықтан әрқайсыны тыңдаған ғой ә, мыналар керегін болса ол тыңдамайтын адамға жаңа өзіңіз айтқандай қаралайтын адамға не айтсаңыз да жүре береді ол өзінің әке шешесіне оның деңгейі сол ол адаммен сауласып қазақ дұрыс айтқан ғой ірік ауыздан шірік сөз шығады деп оларға жағу үшін мүмкін үкіметті жамандау керек шығар мүмкін біреуді қаралау керек шығар бізде өзі солай ғой біреуді біреуге жағу үшін біреуді жамандау керек бір партияға қосылу керексің мына екі үш партияға бөлініп алғанбыз ғой біз үйде де солай содан кейін мынаған жағу үшін мынаны боқтайсың мынаны жақсы мынаны даттайсың сонда сен жағасың ол дін ондай болмайтын шығар керегінді айтып қабылдаса қалар қабылдамаса алла оның жүрегін ашса ашар ашпаса оған кең көзбен қарап қою пайғамбарымызды да аттаған ештеңке жоқ сондықтан мақсатымыз дін жеткізсе жеткізсек болғаны шығар имамдықтан бөлек ә, аңғаруымша аға сіз ә, қажылық компанияларында бір гид қызметінде атқарып жүрсіз бұрындары бір қажылыққа бір ақыл тоқтатқан бір жас ұлғайған дейміз бе екен бір үлкен кісілер бір дайындықпен барып жатқан сияқты ә, болып жататын енді біздің бала кезіміздегі естеліктер ғой қазір ақшасы бардың бәрі бара беретін уақытқа келдік осы қаншалықты дұрыс сіздіңше біздің ата бабаларымыз кіші қажылыққа бармаған аз болған жоқтың қасы үлкен қажылыққа барған оның өзі санаулы болған үлкен қажылыққа санаулы барғаннан кейін оны тиісті құрметпен тиісті дәрежемен барып дәрежемен оралған кейінірек жолдардың бәрі ашылғаннан кейін умра кіші қажылық ашылды кіші қажылыққа өз үлкен дайындықтың аса қажеті жоқ ол жерде бар болған өзі бір ә, небәрі бір бір сағаттық қана ғибадат ол жерде бір сағаттап бітеді қалған тоғыз күн қолыңыз бос болады ә, сол кезде қажылыққа бір барудағы бір, бірінші себебім сол жерде уағыз насихат өте әсерлі болады адамдардың тыңдауы мысалы айтайық соңғы барғанда елудей адам баса оның басқа компаниялардың бәрі қосылып жүз шақты адам тура алдыңызда он күн бойы отырады он күн бойы және адам кішкене қажылыққа келгеннен жүректері босаңсып өмірінің бары мен жоғын еске алып сөйтіп отырған адамға насихат та бір өте бір ә, э, көркем түрде жетеді да сондықтан әрі содан кейін мына кішкене танымал болғаннан кейін ба көп адамдар осы ұстазды шақырыңызшы деп компанияларға қайырылады сол компаниялардың басшылығы маған шығып біздің қажыларымыз сізбен баруды сұранып отыр дейді әрі маған жазған адамдар бар сізбен барсақ тікелей деп сондықтан солармен бастап барып жатқаным сол бірақ негізі оларды алдын ала дайындайды компанияда барар кезде бірер күн бұрын жинайды ә, ұстаздың өзі кішкене бір тәжірибелі болатын болса ол бәрін жібермей бүйтіп ерген не сияқты бәрін еріп, алдына салып өз алып отырады ол да бір біліктілікті талап етеді ғой демек бір мүмкіндік болып тұрса жағдайыңыз жетіп жатса омыраға кіші қажылыққа бара бергеннің еш айыбы ешқандай енді ғой мен барғанда ойнап барып жатқан жоқпын мен сол ұстаз ретінде бара жатырмын жоқ сізде емес халық жоқ халықтың барғаны дұрыс мысалы айтайық ақшасын жинап пляжға барып жарым жартылай денесі ашылғандарды көргенше әлбетте сол жерге барып ел мұсылман халықты көріп ғибадат жасап келген артық емес па және мен өзім ойлаймын мына ұялы телефонды зарядтаған сияқты ең жоғарғы зарядтау ең жоғарғы зарядтау ә, қуат алу бұл меккедеме деп есептеймін ме деп есептеймін бұрынғы кісілер мүмкін ажалдан мүмкін қайғыдан мүмкін қуаныштан да не ала беретін өзіне қуат қазіргі адамдардың қуаты әлсіреп мүмкін жаназада да өздеріңіз көріп жүрсіздер күліп ойнап беретін ойнап отыра беретін жағдайға жеткенбіз біз мен көрген жоқпын қабір басында тек қана тікелей баласы жылап отырмаса қалған келген халық күңіреніп бүйтіп жерге кіріп кетіп жатқан адамды көрген жоқпын мен бәрі бір нәрсені айтып қалжыңдап бір нәрсе қылып тұра беретін жағдайдамыз қазір тамақ ішкенде де мысалы тамақ күшті екен деп қазір адамды жерлеп келіп қазір тамақ ішкен кезде неше түрлі сөз айта береді адам сондықтан ең әсерлі болатын жері сол ма деп ойлаймын өйткені мен өзім бұны тәжірибе күйінде бардым да мен бір үлкен кісілермен барып бір ағамен сол кісі өзі республикадағы үлкен бір лауазымды қызметтегі кісі ә, бүйтіп дүкеңдеп жүріспен барып қара тастың алдында біраз жүрегі босап жылап сол бетте ол кісі жұмыстан шығып жұмысын қойып бірыңғай адал жұмысқа өтіп өзінің жеке бірнеше бір тойханасы бар еді ол тойханасын мешіт қылып жанұясымен құлшылыққа беріліп осы жолды бірыңғай өміріне қуат етіп кеткен кісілерді білемін сондықтан әлбетте мүмкіншілік болса алла шақырған адамға барады ғой бірақ мен өзім ойлаймын оған қаражат емес алланың нәсібі керек шығар деп ойлаймын өйткені қаражат қазір қиналып жүрсе де ә, кеше алдыңғы көрдім қиналып жүрген адамның өзі бүйтіп бес он теңге жинап бір соғымын жинаса меккеге баратын жағдайда болып қалды қазір біздің мемлекетімізде мысалы жаздың күндері төрт жүз мың бес жүз мың бәрі халық бір соғымыңыз жеті жүз мың қазір сонда қалай енді не деген сөз енді мысалы басқа мемлекеттерде одан екі үш есе қымбат сондықтан шамасы жеткен адам барсын көрсін деп айтқан болар едім осы қажылық туралы тағы бір сұрақ э, қателеспесем осы амангелді деген көкеміз ғой деймін бір қажылыққа умраға жалпы бір жүз рет барған атап өтті ғой деймін қателеспесем бір осы қажылыққа бару қасиетті жерге бару бір мақтаныш дүние ма негізі саны дұрыс емес оның жүз рет бардым рекорд қойдым жүз бір рет бардым деп енді өз рекордын өзі жаңаламаса ол жерде сәл ә, келмейтін шығар енді бірақ ә, бұл жердегі мәселе мәселе сол барған нәрсеңіз қабыл ма деген сұрақ тұр да соның жауабын іздеп көру керек ә, қаншалықты ол қабыл деген мәселе одан кейін бұл мысалы былай ғой жүз рет бардым жиырма рет бардым дегенде мен де көрмін он жеті рет барған бір кісілермен жиі кездесемін ә, мен мысалы намаз оқығаныма сегіз жыл болды сегіз жыл болды стажым бес жыл болды деген сияқты әңгіме ғой ол алла тағаланың құлшылығына стаж жүрмейді ғой сондықтан ә, барсын қазақтың балалары барсын ел көрсін жер көрсін бірақ меніңше оның санын айтып және жариялап мақтаншылық жасайтын дүние емес шығар өйткені біздің халқымыз мақтанатын деңгейде болып тұрған жеріміз шамалы елдің әлеуметтік жағдайы жетісіп тұрған жері шамалы сондықтан көп нәрсеңізді көрсетіп мақтана берудің өзі аса ә, сол байлықтың тұрақтамауына себеп болатын шығар жақсы аға ә, аға осы бір ата бабаларымыздың болмаса абай атамыздың сөздерінде де кездесіп жатады бір адамның ақылы пісетін уақыт болады дейді ғой қателеспесем сіз де бір қырық қырықтан асып бара жатырсыз енді молданың жасын сұрамайды дейді дегенмен сұрап жатыр молданың жасын сұрамайды деп кім айтты <laughs> сіз айттыңыз сізді цитирую <laughs> ақылыңыз пісті ма ақыл балалық шақтан өте берсе бәрін піседі шариғат бойынша ары қарай не болады дейсіз ғой ары қарай тәжірибе жинайды ақыл өзі 15 жаста пісіп толып бітеді дейді ары қарай адам сол ақылды кемелдіретін өмірлік тәжірибе жинайды дейді тәжірибе жинайды е мынаны істесем былай болады екен мынаны істесем былай болады екен баяғы аталарымыз айтқан екен деп содан ары қарай өмірлік тәжірибе жинайды енді жиырма жас деп алатын болсақ содан ары қарай тәжірибе жинақталатын шығар кезінде мысалы ақылдың пісетін уақытысы қырық жас деп айтылады пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху алейхи вассаламға пайғамбарлықтың қырық жаста келуінің өзі соның ишараты имам мәлік имам ахмад бен хамбал қырық жасқа дейін хадис айтпай қойған қырық жасқа дейін кәдімгі мешіттің мінбәріне шығып хадис айтпаған екен өйткені пайғамбарға саллаллаху пайғамбарлық қырық жаста келді деп соны кемелдену шағы деп есептеген ал енді біздің қырық тұрма ма қырқында асып әйел алып ә, жүрген адамдар бір әйел алып бір әйел жіберіп жатқандар бұл енді әлбетте ақылдың пісілуіне жетпейтін шығар егер бір пісті дейтін болсақ кейбір елу алпыстағы ағаларымыздың қылығын көрсең ә, ақылды адамның қылығы емес ұрсып төбелесіп мысалы әртүрлі нәрселер жасап жатыр ғой солардың бұларын ақымақ деп айтуға келе ма жоқ сондықтан бұл ақылдылық бұл жердегі жаңағы ақылы бар адам ол саналы адам бірақ сонда өмірдік тәжірибесі ұстамдығы жетпегендігі ғой сіздің ақылыңыз пісті ма <sighs> енді піскеннен кейін шығар осы жерде отырған <laughs> деп ойлаймын мен өзім <laughs> жақсы аға сіздің өміріңіздегі бір ең маңызды адам кім нақты ә, дін тұрғыда пайғамбарымыз мұхаммад саллаллаху ал енді күнделікті осы бар адамдардың ішіндегі ата анам отбасым шығар жақсы керісінше сізге бір ең қымбат адам кім мен даралап бөліп қанамын ә, мен үшін әр мұсылман қымбат әр қазақ жалғызым сөйткеннен кейін шығар бөліп жаруды қарамаймын ә, кей кезде кейбір адамның мұң мұқтажын өз отбасымның мұқтажынан да өзімнен де артық көремін ә, оны менімен араласқан адам жақсы білет, мен біреудің қызметі үшін біреудің көңілі үшін соның үдесіне риза болса екен діни тұрғыда да қажетін өтеп берсем екен деп соның қызметінде ауырсам да тұрсам да кейде көзім ісіп бүйрегім ауырып тұрса да солардың бір қызметінде болуы оларды риза қылсам деген ниетім бар да сондықтан мен үшін нақты мынау адам қымбат деп айта алмайтын бір қазақ айтады ғой бір ата анасының бір батасын алған дейді ғой бір ата анаңыздың бір ризашылығын ала алған перзентпін деп айта аласыз ба иә сіздің перзенттеріңіз ше сізге риза ма Бүгін таңда риза Бүгін таңда риза Анасы риза болуға тәрбиелейді мен оған көзім жетеді мен жоқ кездегі айтқан де білем ә, мен отырмайынша дастарханда бала шағам отырмайды мен үйде болғанда ә, балаларыма да солай тәрбиеленген бірінші әкеміз жесін деп алып қалады ә, қандай тамақта болса да одан кейін балаларымызға сондай өзі махаббат бергеннен кейін олар да сол нәрсені маған береді деп есептеймін ә, қайын жұртыңызбен қалайсыз олардың ризашылығын алдыңыз ба иә қайнатам жақсы күйеу боласыз жақсы күйеу бала болдым деп ойлаймын өзі қайнанеміз анамыз да әкеміз де дүниеден өтіп кетті ең соңғы сәттеріне дейін қызметінде болдым қолымнан келгенше екеуі де маған сіз деп сөйледі мен қанша жас кішімін балаларымның баласындаймын сонда маған қайнатам сонда үлкен егде кісі маған сіз деп өтті өмірін өткенше ең соңғы сәтте осы мына пандемия кезінде дүниеден өтті сол ауруханада сөйлестік сол кезде де сізге ризамын деп батасын беріп дүниеден өтіп кетті қаншалықты бір жиі өтірік айтасыз ә, өтірік мәнға өтірік айтқан біздің үмбетім емес деді ғой пайғамбарымыз бірақ өтірік айтылатын тұстар болады жоқ айтпаймын десем осы тап жерде жан шығып өтірік айтқан болар жан шығып кеткен болар бірақ енді өмір болғаннан кейін болады деңізші бірақ шамам келгенше айтпауға тырысамын үйдегі кісі де өтірік айт өтірікті жек көреді ә, бірақ енді өмір болғаннан кейін болатын шығар тікелей соғып жібермесек те жаңағы деп қоятын әдетте <laughs> солай деген а деп қоятын <laughs> болып қалатын шығар енді адам болғаннан кейін ең кейінгі бір оқыған кітабыңыз қандай аға қазіргі ең соңғы оқып жатқан ә, кітабым бұл ә, нақты мына кітапты оқып жатырмын деп айта бірақ діннің өзі неден тұрады десеңіз қайталауда тұрады э, ең бас аяғы алты мыңға жақын кітабым бар өзім жинағам өзім үйде э, шамам келгенше кітап көрген жерден кітап ала беремін мен оқимын бала шағам оқиды сондықтан шетелге шықсам міндетті түрде кітап көтеріп келемін Э, енді көтеріп оны көрсетіп мақтанбауға тырысамын кейбіреулер бүйтіп алдарына артына бүйтіп қойып қойып фонда сөйлескенді жақсы көреді ғой енді ондайды онша көп қаламайды екенмін бірақ қолымнан келгенше кітап оқуға тырысамын ә, э, діннің өзі қайталауда тұрғандықтан шын мәнінде айтсам құран хадистерді пайғамбарымыздың э, жина, хадис жинақтарын оқысам бұрын өзім бірінші рет оқығандай әсер аламын барлық кітаптан барлық кітаптан сондықтан бұрынғы медресе кезінде оқыған кітаптарымның өзін қайта оқысам жаңа бір ә, қырлар ашылады өзіме класстастар чатында барсыз ба жоқ неге жоқ білмейді екенмін мен енді ә, имам болғаннан кейін мен олар көп класстас чатына қоса алмайды ә, мен өзі қосылмаппын да сондай чаттарға бірақ басқа чаттарда бармын класстас деген чатты бірінші естісін өзі туысқандар чатын жақсы білемін туысқандар чатының өзі жарып болмайды бізде өйткені туысқандарға бір сәл жақпайтын сөз айтсаң группадан шығып кетеді ғой біздікілер сол сияқты <laughs> класстастардың группасына қосылмаған екенмін өзі Э, оларға уақытым да жете бермейді деп айтсам дұрыс шығар кино көресіз ба көреміз көреміз қандай кино көрдіңіз соңғы той есімде жоқ қой қандай кино көрген есімде жоқ қандай музыкалық аспапта ойнай аласыз домбыра басқа әр қазақ домбыра пианиноны кішкене бүйтіп баса аламын нота білемін мен өзім ә, неге қатысқам ә, сольфеджио деген сабақтарымыз болған домбыра пәніне қатысқанда барлық сабақтар өтесіз ә, соның жерде дыңғырлатып енді кішкене анау Э, не бар ғой слух дейді ғой иә. сол слухымыз бар болды деп ұстазымыз айтатын еді слухың бар деп сол естіген өлеңімді жаттап қалуға тырысатынмын э, домбыра ойнаймын әр қазақ домбырау музыка тыңдайсыз ба кімдерді тыңдайсыз нақты мынаны тыңдаймын деп айта алмаймын бірақ енді жер дүниенің бәрі музыка болып кетті ғой қазір автобусқа мінсең де музыка көлікте музыка радиода музыка мына соңғы уақыттар ғана кітап э, одан кейін музыка одан кейін барып киноға уақытым болмай қалды мына соңғы бір екі жылдың көлемінде а бірақ жалпы э, өте қызығушылығым бар музыкаға да басқа. мен балаларыма да соны үйретемін әр қазақ домбыраны білу керек аспаптарды білу керек бұл дұрыс нәрсе деп есептеймін спортпен шұғылданасыз ба нақты мына спортпен шұғылданамын деп айта алмаймын ә, кезінде әр қазақ көру керек қой фитнеске де барып көрдік бірақ ә, дініміз шариғат не айтады егер сен шариғатты тиісті дәрежесінде намазды жасасаң сіз адамға фитнестің керегі болмай қалады өйткені бұның өзі бір адамды тәрбиелейтін дүние ғой діннің өзі ә, сондықтан спортқа ретінде кішкене көп жүруді ұнатамыз ә, кешке қарай ә, уақыт болғанда жүруге тырысамыз ә, ол да бір спорттың бір түрі шығар өйткені денсаулыққа да қажетті болғаннан кейін сол нәрсеміз бар енді футбол көріп жатсыз ба қазір соңғы жоқ футболка жоқ ішкілік қойылатын тойларға барасыз ба жоқ бармаймын көлігіңіз қандай қандай көлікпен жүресіз соңғы э, шығыс қазақстан облысынан шығып бара жатқан кезімде шығыс қазақстан облысының титан магний комбинатының басшылығы э, шығыс қазақстан облысының әкімі даниал кенжетайұлы ахметов көлік мінгізген сол көлікпен жүремін джип көлігі аға мен сізге енді бір қысқа сұрақтар қойсам рұқсат болса сіз қысқа жауап беріп көрсеңіз <coughs> аға қазір сізде не бар аллаға деген жүрегімде иман бар халқыма қызмет етсем деген талпынысым бар керісінше сізде не жоқ менде уақыт жоқ жүрегіңізде жара көп па сіздің жарасызбын деп айта алмаймын бірақ жара бар жоқ деп айта алмаймын бірақ үлкен мән беретіндей жаралар емес сіз неге дайынсыз алла қанша ғұмыр берсе сонша рет халқыма қызмет етуге дайынмын керісінше неге дайын емессіз сіз дайын емесім халықтың жүз пайыз артымнан ілесіп кетуіне дайын емес екенмін өлімнен қорқасыз ба өлімнің өзіндік қорқынышы болады бәрібір әр адамда болады қорқу керек қорқынатын ол табиғат содан алла тағаладан сакратул маут бұл нәрсеге жеңілдік сұраймыз ал өмірде де бір қатты қорыққан сәтіңіз бар ма иә адам болғаннан кейін қорқады мен өзі кішкене мынандай эмоционалды адаммын былай көрінгенмен сабырлы көрінгенмен эмоциям кішкене көбірек оны мойындаймын ә, бірақ қатты қорқатыным жаратқанның алдында ахуалым не болады екен деген қорқыныш бір сәтте мені тастаған емес қолымнан келгенше алланың алдындағы ахуалымды ойлап қорқынышым сол жағында көбірек сізді сағынатын адамдар көп па иә отбасым ата анам сағынады елім сағынады халқым мұсылмандар сағынады құдайға шүкір керісінше сіз кімдерді сағынып жүрсіз пайғамбарды сағынып жүрмін қанша адамның некесін қидыңыз есімде жоқ санамаппын жоқ мен енді әр <laughs> білмейді екенмін енді көп қидым қанша адамның жаназасын шығардыңыз оны да білмейді екенмін көп па көп шығар жастық шағыңызды қайда жұмсап ескерттіңіз? жастық шағымды нақты жүз пайыз бір нәрсеге арнадым деп айта алмаймын жан жақты болдым бірақ жастық шағымды осы дін жолында арнадым ақсақалдыққа қалай дайындалып жүрсіз ағынымен елдің ағынымен келе жатыр қабыл болатын бір ғана дұғаңыз болса қандай дұға жасайтын едіңіз жаратқанның ризалығына сұрайтын өміріңіздің соңғы бір сағаты ғана қалса алла өміріңізді ұзақ қылсын оны неге арнайтын едіңіз жаратқан риза болатын амалға арнайтын сіз өмірден өткен соң аға адамдар сізді қалай еске алғанын қалар едіңіз алла тағала риза болса қалай еске алса солай маңызды емес жаратқанның ризалығына жетсем халық енді алланың аты ғой әлбетте жақсы жағынан айтса дейміз бірақ аллах тағала өзі білет, кімнің ақыраты қандай болады аға мен сізге бір бірнеше сурет көрсетсем сол суреттерге қатысты бір өз ойыңызды айтсаңыз қысқа ғана көп сөйлейтін адам хорошо бір ауыз сөзбен менің шәкіртім <laughs> жақсы ой мына кісіге қатысты не айтасыз батасын алғам тірі кезінде батасын алғам бақытты адам оң жағындағысы сол жағында бақытсыз адам <laughs> жақсы жақсы ұшып тұрған тас иә өзі шынымен осылай ұшып тұра ма көр бе жоқ кім қалай қабылдаса солай болсын хорошо өмірден қиналса да қиындылығын қиналғанын білдірмей жүрген жан деп есептеймін бұл кісіні мына кісі кім бұл кісі өмірін халқыма қызмет етіп алла алдында қателігі жасырылып күнәсі жабылып жаратқан амалдарына қарап талпынысына қарап риза болса екен деп армандаған кісі деп есептейді жақсы аға рахмет сізге осылай ашылып әңгіме айтқаныңызға ә, көп көп рахмет уақытыңызды қиғаныңызға мынау енді әңгіменің соңында әлгі қазақ көп қазақтың бірі ретінде жүрген жерін өзі бір бата сұрап жүретін әдетім бар еді бір әумин деп бізге бата берсеңіз әумин бисмиллахи рахмани рахим еліміз аман халқымыз тыныш болсын жастарымыз иманды үлкендеріміз сыйлы қадірлі болсын еліміз ел дүние тұрғанша еліміз тұрсын басшыларымыз адал ғалымдарымыз тақуа болсын бирахматке